نحن هون بحي بحي الوعر الخاص عم بعرف الليل بعد العشاء صلينا العشاء ورجعنا على بيوتنا واذ الكلب ابن الحرام طردنا اسطوانتين بالليل اسطوانه اجت هون كانت الاطفال واللود هون معهد اللود ليك مخايل كانوا قاعدين هون اللود الحمد لله رب العالمين ما في اصابات بس ولد تصاب براسي بس راح اقول لك كلمه قد ما قصرتوا قد ما هواي نحن ما راح نتراجعوا وباذن الله بدك تسقوا صامدين الحمد لله رب العالمين